ማረጋገጫዎች ከዚህ የሚያዳምጡት ማረጋገጫዎች ለጤንነት በጣም ጠቃሚ ናቸው። የረጋን መንፈስ የበለጠ ያጠናክራሉ። እንዲሁም የሀሳብ ጭንቀት፣ የሰውነት ጥበት ካለም ከሰውነት ውስጥ ይቀንሳሉ ወይም ያስወግዳሉ። ስለዚህ በጥሞና እረፍት በሚያደርጉበት ጊዜያት በቀን አራት ወይም አምስት ጊዜ ደጋግሞ ማዳመጥ ይጠቅማል። በተለይም ከመኝታ በፊት ማዳመጥና የተነገሩትን ማረጋገጫዎች መደጋገም ጭንቀት ያስወግዳል፣ ያዝናናል፣ ለእንቅልፍም ከመዝናኛው ድምፅ ጋር በጣም ይረዳል። አደብ እገዛለሁ አደብ እገዛለሁ ከክፉ ነገር እርቃለሁ ከክፉ ነገር እርቃለሁ ራሴን እንዳለው አውቃለሁ ራሴን እንዳለው አውቃለሁ በመልኬ እተማመናለሁ በመልኬ እተማመናለሁ ጤነኛ ነኝ በጣም ደስታ አለኝ ጤነኛ ነኝ በጣም ደስታ አለኝ በውስጥ ኃይሌ በየቀኑ እመካለሁ። በውስጥ ኃይሌ በየቀኑ እመካለሁ። ሁሉን ለመቋቋም ፈቃደኝነት አለኝ። ሁሉን ለመቋቋም ፈቃደኝነት አለኝ። መጥፎ ነገር አላስብም። መጥፎ ነገር አላስብም። የውስጡንም የውጭውንም ቁንጅናዬን እወደዋለሁ። የውስጡንም የውጭውንም ቁንጅናዬን እወደዋለሁ።